Dicen que caer es fácil, difícil es levantarse. Dicen que caer es fácil y es fácil equivocarse. Fácil es desesperarse, pero no tiene sentido. Como no tiene sentido echar de menos lo perdido. He perdido demasiado y no me he dado por vencido. He perdido y he ganado, todo perdida no ha sido. Perdida no ha sido, He perdido cosas buenas, pérdidas que dan pena. He perdido cosas malas como he perdido la pena, como he perdido temores al enfrentar mis problemas. He perdido por errores cometidos en la arena, por errores he caído y he aprendido a no caer Por lo menos en los mismos creo haberlo comprendido Tropecé un montón de veces sin haber retrocedido Y es que me la paso contemplando el cielo muy seguido No siempre es tan bello el suelo, al suelo caído cielo Suelo seguir el señuelo sabiendo que hay un anzuelo Escondido tras el velo de lo que me han ofrecido No hay un dulce caramelo ni un pelo, creo he vivido Los errores cometidos son muchos, varios Han sido mis profesores, creo que fueron necesarios Como perder el sentido, el sentido, el sentido, el sentido, el sentido, el sentido el sentido para saborear el néctar de un ínfimo fruto diario, tributo que di a mi diario como si fuera una ofrenda y sigo dando y ofrendando para no perder la rienda. Cuando me estoy extraviando, solo me encuentro escribiendo. Sé que lo que no aprendí al subir, lo aprenderé cayendo, creyendo en mí, comprendo si en sí no crees. Mis errores, mis temores son más de los que tú ves, de los que tú ves, sabes que no contuve mi estrés. Fueron más de los que tengo hoy que no voy al revés. Las caídas en mi vida fueron mil son 10 necesarias para alcanzar lo que llama madurez Esa cabeza me esquiva y se ansía Haré que escriba aquí voy día hacia los sentidos sin rima vacía Los errores en mi vida son como una melodía Tienen sus variantes, cambios de acordes, así es la mía Relatividad continua, chispazos de claridad Que nos guían una salida en medio de la oscuridad Que atemoriza y nos pierde, pero no completamente Completamente perdidos, ni siquiera en la muerte Hay errores que nos matan, otros que nos hacen fuerte Y confiado ante temores, temores que nuestra Mente, acechan como una fiera en selvas de inseguridad. Se alimentan de autoestimas en que la mente, la mente, que la mente sea la fiera que ahuyente todo temor. Se valiente, hace el intento, trata de sacarlo fuera, porque no hay error más grande que el temor al error. un margen de errores es una actitud de sabio. El sabio sabe caer, el sabio sabe perder. Él sabe que sabe poco, tampoco sabe que es sabio. Que sabio pregunta a él, tú dímelo, dime quién. Al ver que nadie responde, se pierde en su solitario mundo imaginario que queda quien sabe dónde. Quien sabe dónde se esconde su sabio, bien que proceda y analice sus errores, sus mentiras, sus temores, sus pérdidas, su caída, para que no le suceda nuevamente. Mente nueva.